يا رب تفرج لها توك توك ولا تروسيكل النهارده ولا مستيكل الحاله ناشفه خالص اليومين دول اهو مستيكل جاي ده وكمان عيل صغير فرجه A few inches later طلع اخر الشارع يا ولدي بالله عليك لحد ما تجمع كل عصر يدك خدني بالله عليك لاخر الشارع يا ولدي تعبان اركب من الله يسهل لك يا ولدي اطلع اطلع الله يبارك لك وقف يا ولد الشبشب وقع يا ابويا اتلف اسلف الشبشب بالله عليه معلش يا بس معلش معلش بس هات الشبشب يا ولد خلي بالك من الشبشب يا ولد